Төрсөн нутгийнхаа тал шиг төвшин авийнхаа сэтгэлийг төлсөн галынхаа тал шиг тонж дандаа явах юмсан төлсөн галынхаа Vicdanda yavuk yolmasak Orsıgıdı lalini haosu şik Oyıkını ecike settegedik Ortaya 흘려온 무사 不恨爱好不是，不应太害人我不是的，偷偷的我的光全不是，偷吃的很挑黑我们色，偷偷的我。 шиг Точда хамтээ авах юм саг Тодорын гораван чудо шиг Точда хамтээ авах юм саг Точда хамтээ авах юм